hello and welcome friends python का एक ऐसा प्रोग्राम जो ये बता दे कि कोई लिखा हुआ जो जो अल्फाबेट हम लिखेंगे वो वावेल है या नहीं है ऐसा एक प्रोग्राम मैंने लिखा है आइए इस प्रोग्राम को अब कर लेते हैं सेव तो यहाँ से सेव पे क्लिक किया और एक नई विंडो आएगी इस पे हम सेव कर लेंगे इसी में यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूँ V O W E L vowel के नाम से सेव कर देता हूँ डॉट पी वाई लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये सेव कर दिया और यहाँ से रन पे जाएंगे और यहाँ से इसको रन करवा लेंगे तो रन करवा लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर कैरेक्टर ठीक है तो कैरेक्टर लिखते हैं जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एस तो आपको पता है कि एस वॉवेल नहीं होता है कॉन्सोनेंट होता है तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है कॉन्सोनेंट ठीक है चलिए एक बार फिर से इसको यहाँ से रन करवा लेते हैं इस बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ आई तो आपको ये पता है कि I is a kind of vowel तो यहाँ पे एंटर किया तो ये बता रहा है वावेल तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम ठीक है जो बच्चों के कहने पे मैंने बनाया जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आ, कोई भी नंबर जो आप लिख रहे हैं कोई भी अल्फाबेट जो आप लिख रहे हैं वो वावेल है या कॉन्सोनेंट ठीक है एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं लास्ट टाइम ये हो गया यहाँ पे इस बार जेड कर देता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कह रहा है कॉन्सोनेंट और एक बार फिर से वावेल कर देते हैं एक बार तो यहाँ पे आए और इस बार कर देता हूँ मैं ए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कह रहा है वावेल तो आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video